futura diputada, compañeira e eh, número un da lista para a provincia de Pontevedra. Boas noites a todos e todas. Eh, moitísimas gracias por vir hoxe. Eh, levamos, estamos xa acabando a campaña, levamos percorrido moitos sitios eh, e quería transmitirvos sobre todo eh, todo o que fun aprendendo, o que me foi transmitindo a xente, transmitirvos o calor que, que fomos recibindo, os azos, eh, e sobre todo explicarvos que todo o que levamos feito durante estas semanas é gracias a todas as pequenas eh, mareas as grandes mareas tamén, as das cidades, pero tamén as pequenas, eh, que ao longo do país van facendo eh, unha casa na que nos reciben en cada lugar, con moitas mans, eh, e porque esta candidatura se compón principalmente eh, desa experiencia que ven de atrás, desa experiencia das municipais, eh, e que por eso esta candidatura representa a Galicia do 2015. E quero transmitirvos tamén ese bo ambiente e que cada vez, en cada acto, somos máis. E ese ten que ser o objetivo da Marea, seguir sumando cada día máis xente a este proxecto. E xa en un ano tamén todas esas candidaturas municipalistas foron un punto de encontro porque sabíamos cal era o objetivo, temos claro que hai que votar a este bipartidismo e tampouco queremos repostos eh, de cordeiros, de, de lobos desplazados de cordeiros, que, que votalos e que temos que traballar conjuntamente para eso. E, e ante este momento tamén de ataque de, ao estado de benestar, de emergencia social, non podemos eh, máis que eh, enfiar eh, esta recta final con moitísima forza. Eh, na primavera pasada, ademais desa experiencia das municipais onde aprendimos a traballar xuntas, eh, vimos por primeira vez a xente do común entrando nas institucións a facer política. E conseguimos que toda esa ilusión que puxemos eh, conseguise ser unha ferramenta para transformar a realidade. E agora temos Santiago, Coruña, Ferrol, Cangas, son cidades agora gobernadas por e para a cidadanía. E eso temos que tamén polo en valor e saber cales, cales son tamén os nosos éxitos. E en Marea nace desa experiencia, pero ademais é necesaria porque moitas veces eses gobernos municipalistas vense limitadas á hora de exercer o seu goberno por la lei da reforma local que os encorseta e non lles permite tamén dar resposta a esa emergencia social, dar resposta ás demandas da cidadanía. Por eso é necesario que esta candidatura leve a voz de todas esas experiencias municipalistas aos congresos, ao congreso. E despois deste 20D empezaremos a traballar tamén para, para eh, ir a pola xunta do eh, FEJO. <laughs> eh, ademais, eh, cada vez se está sumando moita máis xente, cada vez a xente ten máis forza é porque nos estamos xogando moitísimo. Sabemos que por primeira vez en moito tempo existe a posibilidade de acabar con este réxime do bipartidismo, que existe a posibilidade de acabar con o réxime do 78, que parecía monolítico, que parecía inquebrantable e que por fin demostramos que cando as ondas baten contra rochas de vagar con persistencia no día a día, convertémolas en área de praia. E se subiu a marea en primavera, non podemos deixar que deixe de subir este 20 de sós, porque sería un erro pensar que podemos facer sós. Porque non vale de nada que vayamos ali eh, unha xa de xente e se vos non estades activados. Se non temos a quen, de quen ser ese megáfono no Congreso. Tedes que acompañarnos neste proceso. Tedes que activarvos con nós, porque nós non queremos chegar ali a entrar a xogar esa partida coas cartas marcadas. Hai que cambiar as reglas de xogo. Hai que ir ali para cambiar as institucións e pôr esas institucións ao vosso mandato. abrir un proceso de revolución democrática para decirlo todo eh, sabemos tamén, por outro lado, que non temos as respostas de todos, que os que estamos aquí non podemos saber de todo. Por iso isto ten que ser un proceso no que camiñemos xuntos, donde nos acompañemos e donde aprendamos colectivamente. O 20 de decembro temos que rescatar a democracia. E ante as súas políticas saímos ás rúas, no 15M, no nunca máis, no non a guerra, e eles os medo. Entonces, o que fan é ponnos leis como a lei mordaza. Por iso, nós, cando cheguemos, o primeiro que vamos a facer é derogala e de recuperar os nosos dereitos civis e a nosa liberdade. Porque ante a democracia limitada que nos que nos dan esa de votar cada cuatro anos, nos decimos democracia participativa, porque sabemos que necesitamos unhas institucións abertas, que tendan contas a cidadanía, unhas institucións transparentes, porque ademais esa é a única forma de luchar contra a corrupción. Eu quero que o día despois nos veñades a preguntar que é o que fixeches, que nos pidáis contas, porque é a única forma realmente de ter unhas institucións limpas. E porque o povo é que máis ordena. E nós, os galegos e as galegas, Igual que o resto de territorios do Estado, temos dereito a decidir o que queremos ser. E porque a solución... A solución ao problema nacional dentro do Estado español só pode vir do dereito libre a decidir dos povos. vamos a decir que imposible. Eso non se pode facer. Pero na primavera demostramos que sí é posible. En esa altura empezamos a traballar xuntas, a cooperar, a tecer redes tamén de afectos que son importantes. Eu veño da Marea de Vigo de participar activamente e nese, nese espacio, nese traballar no día a día construímos este proxecto. Por eso vos vos animo, sobre todo, que vos animedes a participar en dos vosos espacios máis cercanos, a construir esta rede, a seguir tecendo, a espallala, quedan dos días e temos que conseguir que canta máis xente se implique mellor, porque sobre todo isto nos jogamos o 20 de, pero tamén nos jogamos o día despois, porque temos que ser moitas, temos que ser moitas para opoñernos a esas políticas as que nos queren someter. Por iso, vos animo que cos vosos amigos e amigas, cos veciños, cos familiares, que sigades españando esta rede e construindo este proxecto, porque ninguén o vai facer por nós e agora é o momento. Por iso, o 20 de imos todas xuntas e marea.